Vi kan gjøre det på den enkle måten. Vi kan gå inn på norwegian.no en gang til. Skriver. Mm. Og skriver åpne, vi er åpne, og skriver www.norwegian.no, og så trykker jeg enter. Retur. Autolesemarkør siden er 76 linker, to overskrifter. Siden Siden er 76 linker og to overskrifter. Begynnelsen. Og så trykker jeg pil opp, så vet jeg at jeg er på begynnelsen. Det sier Så tenker, jeg, så tenker jeg OK. Det første jeg gjør når jeg kommer til en ny webside som jeg aldri har besøkt før, er at jeg ville typisk navigere meg gjennom og bli kjent med den og se hva, hva er det som er mulig her, og hva har vi. Og når jeg har gjort det, sånn helt eh, fra ende til ende, så kan det godt hende at jeg neste gang tenker jeg har lyst til å hoppe litt. Eh, og der finnes det funksjoner i skjermleseren som gjør at man kan hoppe fra overskrift til overskrift, fra lenke til lenke, fra liste til liste. Og til menyfelt. Overskrift igjen. Søk billige flybilletter. Søk billige flybilletter. Det er supert. Det er igjen det jeg vil. Så prøver jeg meg med TAB. Normal. Oslo. Følg destinasjon. Oslo, alle flyplasser, Oslo, alle link. Oslo, alle flyplasser, og det er en link. Uh, ok, men hva hvis jeg vil et annet sted? Hva skal jeg gjøre da? Sitter jeg og tenker nå. Kundeservice link. Jeg går takk tilbake. Der kommer det kundeservice. Nei, det hjelper ikke. Fram igjen. Oslo, alle flyplasser, Oslo, alle link. Prøver å ta en tab til. Følg destinasjon link. Velg destinasjon link. Oslo alle flyplasser og slalåm. Ok, men la oss se hva som skjer hvis jeg trykker på den, da. Oslo alle flyplasser og slalåm. Oslo alle flyplasser og slalåm. Velg utreisested. Oslo alle flyplasser og slalåm. Ok. Det skulle jo være likt her.